Numele meu e Vitalie Sprânceană, eu sunt sociolog. Am, am două mesaje. Unul e pentru comunitatea, să zicem, heterosexuală din Moldova. Stimați compatrioți, mie nu mi se pare normal că noi, din cauza că să discriminăm sau să le facem viața mizerabilă unor concetățeni de-ai noștri, doar că ei sunt puțin mai diferiți decât noi și Uh, în virtutea unor lucruri pe care noi nu avem cum să le cunoaștem, ei sunt diferiți și privesc altfel și văd concept dragostea puțin altfel, dau și ei dreptul la dragoste cum o avem noi toți. Pentru comunitatea LGBT aș vrea să spun că îi susțin și mesajul meu de solidaritate cu ei, eu sper că nu-i departe ziua în care voi o să fiți cetățeni de plini, cu drepturi de pline și nu o să aveți frica și nu o să fiți persecutați pentru că spuneți ceea ce sunteți și că sunteți ceea ce sunteți.